大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。各位耶诞佳节快乐，在耶诞节、耶诞夜，大家应该都还是蛮忙的一下吧，对不对？ <laughs> 不过老师还是坚持了我们的直播，没有偷懒的。哦，在今天呢，也是我们二零二二年最后一场直播，下一次直播啊，理论上，理论上应该就是我们二零二三年的一月一日了。 有没有可能提早？这有可能，搞不好我提早一天的十二月三十一号，那一月一号我可以睡晚一点， <laughs> 是不是啊？那到了二零二三年呢，也是我们频道要迈入的第四个年头，老师呢也会尽力的哦，继续的坚持下去，也请大家跟老师一起的走下去，好吗？那我们批榴莲的服务啊，百分之八十五到快九十都已经交案了哦，还没有收到的，那是因为你在最近才下单的。 哦，大概都是十二月十号以后才下单的吧，好的新订单。那这一周之内啊，也会全部交案完成。还想报名榴年的啊，可以继续报名。而这个批榴年的服务啊，其实一直以来是老师每一年啊，虽然做的很累，但是都是很期待的一个事情。这是一个很复杂的心情，各位你知道吗？因为有时候批榴年呢，你看到一个榴年，你会想很久很久很久，为什么呢？因为他的 <laughs> 因为他的问题很复杂。所以说啊，如果你收到榴年了，老师用白话文讲的，那代表你没什么事情。 如果你发现老师是用文言文跟你讲的，那就是太复杂了。我实在不晓得怎么样白话文跟你讲， <laughs> 那我就只好写成文言文了。所以说啊，你从老师的文体里面呢，你就可以知道 <laughs> 你的流年大概会怎么样。那这个东西啊，我们导师批流年也批了十几年了，所以是说啊，老师看看到很多的贵客啊，也跟老师一起的成长。有一些啊，从刚刚进入社会的新鲜人啊，到现在都已经成家立业啊，那甚至有一些都已经怎么样？ 抚育下一代的，变成一个老练的父母；也有从壮志凌云的年轻人、创业家，到现在已经变成老谋深算的实业家。当然了，也有许多的贵客都跟老师结下了善缘之后啊，那老师也把他送往了下一个生命的旅途。这人生就是这样，生老病死啊，有时候就是一个过程啊。老师当然呃结识很多贵客，但很多贵客老师也把他送离开了。这样送往迎来啊，就像什么呢？就像一颗种子落地。 这让老师想到一件事情啊，老师以前曾经问过老师的师傅啊，一件事情，问他什么事情呢？他说：“我跟老师说，哎，老师，请问一下，这个算命要算到什么样的程度啊，我们才能够自称为神准，对不对？这个才能说是可以说算无一策，我们可以追比一下圣贤，是不是？”那时候师傅啊，只跟我说过，当你什么都不算的时候，那是最准的时候。然后他转头就离开了。 当然了，老师那个时候年轻啊，非常年轻啊，就觉得你你 X Y Z，你根本在敷衍我，对不对？臭老头，你敷衍我而已，是不是？不算了，你还你还整个毛？但是啊，事事实上啊，经过了这么多年的时间过去啊，其实啊，老师也自己慢慢去理解，唯有无相才是真相。各位，你觉得呢？而陈老师的点灯法会啊，已经在十二月二十三日的时候就已经办完了不好意思，老师一办完法会的时候啊。 就继续的批流年，所以说呢，跟在那个二十三号当天呢，还有很多朋友陆续收到老师流年，不是老师没没在干事儿，好吧，老师法会办完了，就要赶快做下批流年，其他事也什么都不做了，批到晚上两点啊，这一结束啊，下午一结束啊，我就只一直批批到晚上两点。那这个法会还能够进去吗？哦，还是可以的。老师在说明栏位的下方啊，有二维码，那个是吉林老师的点灯服务。 他的灯种啊，比陈老师还要多元。哎，陈老师专门做一种，就是点你安太岁，跟你点你的元辰灯，哦，专心在做好这一件事情。那金老师是比较多，他有什么解阳刃啊，还是寡术啊，药师啊，文昌啊，白虎啊，总之我不是很知道他到底有多少种，我只是做他的技术辅导而已，好吗？ 所以说你还没有点的，或是你有一些想要加强的，那就就算你郑老师这边已经报过了，你还是可以去金林老师那边看一看有没有什么要补强的，好吧？一年就一次，所以说啊，金老师他价格应该是不贵吧？我猜了，哦，如果他我觉得他太贵的时候，我都会念他，但是通常他都是不贵的了，好，通常他收费都还蛮平价的。我们这是收费觉得希望啊，我们能够服务到最多的人，这是我们我们夫妻两个最在意的事情啊。 你把价格抬得高高的，参加的人就变少了。虽然收入提高了，但是呢，就帮到人太少那不是有一点小糟糕吗？当然了，还是要 <laughs> 去考量到我们自己的能力了，好不好，好，讲了那么多哈，那我们还是今天开始啊，我们要进入我们今天的直播的主题，好吧？就我们直播的主题。那么首先呢，我们用简短的几分钟啊，我们谈一下中国的疫情。 这个中国的疫情啊，我们之前在流月总论十二月的时候啊，我们就提到它有病服星以及年关，都很容易去带走啊，打不够疫苗的同胞，有打疫苗的比较没有事，但是打不够疫苗的，比如说你打一剂两剂你就不打了，像老师打第三剂，过几天打第四剂，那你就容易出事，你没打够就容易出事啊。这个啊，各位可以回去翻看看我们十二月的流月总论解析，这里面啊，老师就说到了。 而现在的局面呢，我们也可以看到，这对我们整体来说啊，的确会有这样的情形。这个会不会死很多人啊？这肯定是会的，这个毋庸置疑啊，因为这个疫情在中国流行起来，一定会死很多人，这是不可避免的事情。我们上周也说过，中国政府也需要这个机会来开放中国的清零政策，让中国的经济。 跨年假期跟新年假期之后，长时间的休假加上大幅度的感染，这个就可以进入快速的恢复期。这个恢复期会使很多人，甚至有机会上看百万条人命都可能因此而消逝。记得老师两周前公布的一月流月总论里面的结尾吗？很多事情它是必要之恶。 但是这个二不是只有单一的事件，征战之年，那是一个足以让一代人或是两代人难以忘却的回忆。所以现在中国的疫情啊，你要说危险，那其实老师个人来看也还好，这是大部分的国家都必须经历过一次的事情。只要你把疫苗打好打满，这个感染那是无可避免的事情。 只是轻中症的概率是绝大部分的，要走到重症的概率绝对值上，那是比较低的。只要再撑过三个月，最晚半年，到什么时候？听清楚，到了癸卯年端午节以后，基本上中国就会恢复回疫情前的水平，你出入再也不用担心了。所以老师，二零二三年一定会恢复云游啊，一定会去的。 那目前确定会去的，有已会安排行程的，是在中国以外，还有新加坡、马来西亚，其他的国家就要看老师的经济状况， <laughs> 还有机票贵不贵，对不对？经济状况很重要，是不是？出去你要赚钱，你没有钱你怎么出去？对不对？机票钱买不起呀，是不是？所以在中国的朋友只能跟你们说，光台湾啊，到现在每一天都还有上万的新增确诊病例会出现。 随着台湾的口罩令的解除，老师自己非常规律的尽量到自己去打疫苗，我都可以确定啊，我近期大概率的也会中奖，对不对？虽然老师，我觉得我自己可能在一开始就中过了，只是当时没有快筛可以用，我跟金怡老师躺在床上真的翻来覆去，对不对？非常的痛苦。但是那个时候你打电话给医院，医院说我不收，对不对？打给卫福部，他不接电话，是不是？我们就只能自生自灭了。那当然还是挺过来了。 但是啊，这个是大流行疾病，它是必经的过程，就像什么呢？就像黎明前的黑暗，它必然会很快的让我们在未来很短的时间之内看到曙光的乍现。这个各位请放心，你现在如果经历到很多转阳的，不要太担心这件事情。这个事情没有人投毒，也没有人去害谁，这个是任何国家在解封的时候。 必然会遇到的状况。美国他才三亿多人，他都死了一百万人了，对不对？当然他很多人没打疫苗了，那没办法。那中国有十几亿人，他死一百万人，那其实的这个不能说还好了，但是也是很令得很心痛了。但是你要早点打疫苗，不就没事了嘛？所以说啊，如果你你住在中国啊，你的那个乡里乡下里面的这些老人家还没去打呢，请催促他们要去打，不然过年就不要回去了，对不对？ 再也不见面了，因为你没打疫苗，不要去回去害了你，是不是？要屠戮长辈，多好多可怕的事情啊，太毒了，对不对？所以说这个是必要经历的过程，台湾也经历过，新加坡也经历过，马来西亚也经历过，全世界大部分的国家都经历过，只是你们被你们的政府保护的太好，所以你们觉得现在很恐怖，不是？他是保护你们保护的太好。 真正恶劣的时候是在二零二零年跟二零二一年的上半年，那个时候疫苗是不够的，所以说那个时候才叫危险。但是现在在中国，你有打不完的疫苗，你要什么牌子基本上都可以打到。现在好像连那个 B N T 要进去了嘛，啊 B N T 只给外国人打，是不是？所以是说你们已经不予匮乏了这些资源哦。当然你是说火化场的一些不够，那个没办法，就这么多，你也不可能扩建嘛。你扩建了以后没死么多人，那不是荒废在那里嘛？ 对不对？这个是必要的一个过程。但是，虽然不舍得这么多同胞会因此往生，但是没有办法，疾病这个东西啊，你是没有办法去处理的，好不好？但是就此各位请要放心，熬过这个时间难呢是很必要的。那当然，我们为了保护家人，你戴好口罩，勤洗手，这当然也是很重要的，好吗？好不好？那我们这个疫情啊，我们就就先到这个地方。所以说啊，我们接续要看的就是疫情之后的发展。 这个二零二三年呢，我们要知道的事情啊，当然就是所谓的征战之年了。目前我们看到的，就是美国并不这么快的愿意去结束这个无二之战，俄罗斯啊也在东将军的庇佑之下在整军备战。而在上个月啊，满世界的评论都在说俄罗斯啊在准备冬季进军的攻势，但是呢，在我们直播就不是这么讲了。 我们是直播里面说的是什么？俄罗斯要的肯定不是冬季进军，因为运补的困难是非常的难以去运补到它往前推进的。你能够维持在原部队的补给啊，那就很厉害了。更别说你要进军，你的冰天雪地的，你不要说什么了啦。哦，像蒙古不是说内蒙古还是外蒙古忘记了，它零下四十五度，很多地方你连汽油都会结冰。 那么你要这样子运补，大雪纷飞，你的运补的路线是非常非常的困难。会想在冬季进军的，都是要冒灭国的风险的方式啊，你才能冬季进军。包括拿破仑做冬季进军啊，他都是全军覆没的。所以说，永远不要小看哦，在这个北方的一个冬季啊，那个没有这么大的力量可以去推进的。所以说，他们必然是趁着冬季啊，做好了后勤补给的准备，准备什么？开春的时候再进行。 以及针对的各位还记得吗？在秋季的时候，他们俄罗斯已经进行了征兵动员，来的新兵，这些新兵他是需要进行新兵训练的。老师当时就说，这个肯定是要训练的。新兵训练这件事情啊，你没有三个月、半年，你根本谈不上战力，顶多就是一群勉强听得懂人话的菜鸟。所以我们看到了，好，他从在八九九月还是十月九月开始去强制征兵。 然后呢？你现在过三个月啊，五个月，然后再来还要六个月的时间，六七个月的时间，他才会开春。那是不是差不多三个月、半年的时间，他把这些新兵全部训练好，对不对？所以说啊，我们看到从十一月开始啊，俄罗斯就采取的并不是短兵相接了，它采取就变成是轰炸的模式，也就是呢，俄罗斯现在也会用无人机哦来去做轰炸，这些都不是兵力的直接投放到战场里面的模式。 这种战斗模式啊，与其说是攻击，我们要另一个想法去看，它应该说你用的这些导弹，或是火箭炮，或者是无人机，它的初级不是为了攻击，而是为了防御。为什么老师这么说呢？因为当你不知道对方什么时候攻过来的时候，你就不会主动出击，因为你怕被伏击嘛。你是不是就开始固守阵地了？一个冬天啊，乌克兰士兵他也没有办法出击。 因为为什么呢？因为俄罗斯把他们的能源厂都炸了，是不是？你缺乏了能源，那么生存变成了一个困难状况之下，在这种模式，乌克兰政府还能够支撑多久的军备呢？这个是非常有限的。而美国啊，这个时候啊，奉上了爱国者防御系统，对乌克兰有没有帮助呢？肯定是有帮助的。但是另外一个方向看，又是没有帮助。为什么这么说呢？ 不是爱国者的防御系统没有作用，这个作用肯定是有，这是老师所说的有帮助的那个部分。就军事上来说啊，它是很有用的。但是对于结束战争，这是乌克兰目前迫切需要的，那就完全没有效果了，对不对？说而最主要的这是啊，明年美国共和党组长的众议院，那么这一次泽伦斯基访问美国，其实当然也是希望凝聚了美国国会可以继续支持他。 但是问题是，共和党就没有什么人去参与这个活动，全都是民主党的议员。那这也很清楚的表示，未来乌克兰的日子啊，它会越来越艰难。没有美国的澳元啊，欧洲现在自己已经像我们这一年的预测，大概都差不多应验了，它已经后继无力了。真的是老师这样讲，欧洲已经后继无力了吗？我们就今天圣诞节，好吧？我们就看这次圣诞节。 请问，在这个西方宗教盛行的国家里面，有没有看到任何一个欧洲国家，甚至是波兰，大声疾呼的要大家欢敞开的门户，欢迎每一个乌克兰的难民到他们家里面，跟他们一起欢度圣诞节跟新年呢？对不对？ 还是说，你看到波兰那边从凝聚了欧洲大量的援助物资，浩浩荡荡的开往乌克兰的境内，去赈济乌克兰的百姓呢？寒冬跟黑夜啊，现在正在笼罩着乌克兰。这个不是形容词，乌克兰的能源短缺啊，在很多不是首都的地方啊，真的是只有黑夜而没有耶诞节的灯饰。但是在海的另外一端呢，就不是这样子了。 我们看到啊，现在即使是寒冬的冬季，俄罗斯依然在亚洲跟中国进行了联合的海上军演活动。当然，这个军演不是特别针对谁，因为它是行之有年，好像已经持续了大概八九年的军事演习，只是这一次哦，让日本特别害怕。 为什么？因为它特别靠近日本的冲绳，就差什么怎样？就差中中国跟俄罗斯的士兵没有上冲绳去买一个欧米亚给去买个伴手礼回家了，对不对？这个当然离日本是特别紧张的。当然也是最主要，就是日本他要提升他自己的防卫啊，他的宣誓感太强。那岸田的政府啊，也希望能够让大家具对他的可以信任，但是啊，你招来战争的状况之下，目前似乎在日本啊没有人希望，日本去。 卷入了这个大国之间的竞争，哪怕是现在大家低调一点，先让经济好起来，都还比去争取什么正常国家化还来得重要。这个日本啊，它其实是一个很特殊的国家哦。这个有一个朋友啊，他在长居在日本哦，他跟老师去形容了一件事情，什么事情呢？他说：“你看日本人慈悲，好，他们人日本人真的是很好心，也愿意守望相助，但是前提是你不能在他们通勤的时候去挡他们的道。” 对你只要在任通勤以后的时间，你哪怕你在路倒或是怎么样状况之下，都会有人去救助你，都会有好心人帮你。但是如果你在人家那赶电车要去准备通勤的时候，你倒在路边，你可能会被立刻被他踢到路一边去。为什么？因为挡他上班，那就是最不可恕的行为。电车超级难挤啊，这老师没有去挤过了。 这是日本的那个老朋友啊，跟老师讲的。那事实上是不是这样啊？各位在日本的朋友啊，你可以形容一下哦，在日本是不是通勤的时候是一个很惨烈的行为，是吧？所以说啊，这次的演习啊，令人觉得有趣的地方在于啊，不是中国跟俄罗斯想对日本做什么，而是俄罗斯这个时候他要这个时候告诉你他想干什么，他就能够干什么。也就是说啊。 即使欧洲战场仍在继续，但是东边亚洲的区域啊，它一样可以腾出手来来继续它的军演。这也表示了俄罗斯的国力啊，基本上受到了损伤那是有，但是很有限。这样各位有没有比较容易理解？如果俄罗斯的国力能够继续支持，它两面都可以进行的军事活动，只是一边是实战的，另外一边是演习的。 但是乌克兰却只能在寒冬里面度过了黑夜，还没有足够的援助去进入，只有美国的爱国者防御系统进来，那么他的百姓真的能够熬过去？而另外一方面讲，又能够熬过多久嘛？各位要想这件事情。而且这里大家要注意到一件事情啊，泽伦斯基他到美国去访问，依然的是容光焕发哦，真的是一个非常整体的打理好很好的门面。 说话仍然是元气十足，这样子的领袖，他像是在打战中的领袖吗？粮食跟能源的缺乏，居然他还可以展现他吃饱穿暖的模样，这个也是非常有趣的。当然，不可讳言的，元首本来就应该受到国家最好的公务员待遇，这个是没有错的。但是你现在是要要求别人来援助你，来支持你去打仗。 那么麻烦你就应该拿出你自己真的很辛苦、需要被援助的样子嘛，对不对？就像你要去借钱，你总不能开一个 b N w X 五，然后穿着阿玛尼的西装，然后去跟别人借两万块来过日子吧？不行嘛，对不对？那当然是不行的。被要去借钱、要去融资，你就要你你要该融资的样子，是不是？就像你去跟银行借钱，你就要假装你自己的公司很赚钱嘛，账面会去做嘛。 对不对？那你要去跟别人借钱，你就要穿得破一点嘛，是不是？那老板加薪，你就说你在家里很辛苦嘛，对不对？你要做什么事情，你要展现出什么样的样子出来？而泽伦斯基他在电视前面一副雄壮威武的姿态，那么其他欧洲国家的百姓，他难道不会看到吗？欧洲的物价飞涨，社会不安，很多中老年人他们是生活快要无以为继，甚至暖气费都快要出不起了。 这个最大的原因之一，当然就是乌俄之战，因为这个跟欧洲是最切实的关系。而你现在泽伦斯基一副吃饱喝足的状态，以后你再想去跟这些欧洲的领国家领袖要去援助的话，那百姓就会觉得很不爽。看他吃的饱饱的，还脸还圆圆的，红光满面的，然后你跟我讲，我们要拿几十亿、几百亿的欧元去援助他。 对不对？还是我们要欢迎这些难民？这个太奇怪了吧！他吃那么饱，叫他非得给他百姓吃，不是这，不是应该的吗？那他家的事情跟我们没关系耶，对不对？我又不姓乌， <laughs> 乌克兰没有都姓乌了，好吗？所以说，乌俄之战呢，打的不是只有军火，也也不是打的只有意识形态，打的还是人性的一面。而乌克兰现在缺乏了能源，过三个月之后，各位不要以为天气转暖就没事了。 乌克兰会不会继续缺乏农耕设备，还有种子，呃，包含了肥料的问题，它可以解决吗？乌克兰如果不种地，没有办法进行的春耕，世界粮食就会更加的紧缺。当然，实际上我们全世界的粮食都不会缺乏，就算乌克兰整个蒸发掉了，我们粮食都不会缺乏。但是粮食商希望我们觉得缺乏，他就少卖一点，价格就提高了。 对不对？我卖原来的三成，我就跟以前一样的收入；卖五成，我比以前多一点五倍的收入。那为什么我要让你们吃得饱呢？对不对？所以说，它必须让我们觉得缺乏，这样才有更丰厚的利润。这世界上不缺粮食，很多时候真的是这样，好吗？而这世界上最大的人性问题啊，我们老祖宗也说过了，什么呢？人不患寡而患不均。 当拥有跟失去替换的速度太快，人心就会逐渐的浮躁。这对于世界来说，这就是比较大的问题了，好吧？好，我看各位有什么问题哈？我们接下来看到另外另一个阶段，那我们看一下各位有什么问题。呃，等，好好看弟弟的。哎呀，老、师想吃蛋糕，真的，我现在突然好想吃蛋糕，你知道吗？不知道为什么，我就想吃奶油蛋糕。 <laughs> 那上面撒水果的，超想吃的。然后中间夹水蜜桃， <laughs> 我怀孕了吗？肚子有一大，是怀孕了吗？台湾台花莲台东大地震能避开吗？你看过哪一个国家地震能避开的？没有办法，好不好？这地震该蹦就蹦了，那没办法的事情了，好吗？呃，不要投毒哈，这绝对没有。九点开门查水表，哦，来感谢大家支持了，好，这个老师要经营频道，也需要大家的支持，好吗？ 哎，你们看到我是刚好头壳而已，还是说我是整面的？因为我看我的后台怎么好像是切到我脑袋上面，可是我看到我我的那个直播的软体啊，我是正常的，这搞不懂他到底是现在就看到我脑袋一半还是怎么样。哦，大家晚上好，这金老师也跑上来吗？有吗？有吗？没看到金老师啊？我没看到金老师啊。哈， <laughs> 好来，哦，感谢一下赞助哈，感谢一下赞助哈，谢谢谢谢。呃，大家圣诞夜还有还有愿意上来看直播，真的是非常感谢各位，真的是非常感谢，好吗？ 为什么不买车？为什么要挤地铁？哎，在日本，它似乎是有个规定啊，你必须要有停车位，你才能够买车。哎， <laughs> 那停车位 <laughs> 代表你要你要有房子，还有停车位。哎，这个搭列车比较便宜的，好吗？感谢，正好，感谢正好赞助啊，谢谢。俄罗斯可能是俄能战争人类最后一场战争，发生核战那是一定会一定会吃的，一定会不不是一定会吃。 <laughs> 核战是一天爆发的，然后老师预测是在二零六零年的时候，我们推背图已经讲过了嘛，对不对？核战大概在六十年之后，或是二零六零年，然后这个老师会有一些时间上的那个误差，误差十年还算是很就算是很准的了。我告诉你真的啦，这个这个世界大势的变化，十年以内就算是很准的，都已经很厉害。因为人类历史是几千年、几万、上万年的时间，那我我就算算三千年就好了，好不好？我的误差只有十年，那真的是很厉害。但是呢。 但是呢，我还是需要不要合战的，好不好？真的是不要需要合战。哦。那画面正常谢谢哈。金老师跑过来是怎样？哈 <laughs> 哈。哦，来记得哈，你个点灯东西找金老师哈，不要一直问我哈，我真的是不知道他怎么安排的，好吧？我只负责提供他技术资源，啊，其他事情他安排好，那他要办的时候我就当辅助就可以了，好吗？ 好，这个我们的业务基本上是分开的，所以你问过金老师的问题，你不要来问我，我不知道他到底跟他谈了什么事情，我也不会问他你跟他谈了什么事情，所以说你也不要问金老师，他之前跟我讲了什么，他也跟你讲，我真的是不知道，因为我们不谈，无论是在床上床下，好，还是白天黑夜，我们是不谈客户的私事。 这个虽然金英老师是我的学生啊，我不是对学生出手，他是跟我结婚之后我才教他的，对不对？他说我不是对我自己学生出手，你说不要做老师收学生，好像老师要染指学生，没有哈，我们结婚之后我才教他的，好吗？ <laughs> 感觉怪怪的，就是越描越黑，好 <laughs> 不好？来，乱七八糟的，我真的是啊，没见瓴的，真的是，来继续我们下去哈。 而这个所谓的疫情之后啊，我们要看到的，就是东西方的均衡就会被打破了。我们刚刚从疫情谈到了乌尔之战，东边的瘟疫跟西边的寒冬，这里面都显示了一个问题，那就是谁能够提供收入的来源？中国大陆现在正在面临的瘟疫，这个瘟疫啊，很快就会过去。而随着瘟疫跟春运一起在中国各地散布，这也揭示了。 中国将在二零二三年的端午节以后，步入了经济快速发展的新阶段。当然，这也是因为压抑三年的经济发展，让中国积蓄已久的发展能量会快速的绽放出来。这个强大的发展动能呢，会是亚洲地区的一个新篇章。而为什么中国会是亚洲发展的新篇章呢？这里面首先当然是。 中国的生产力会大幅度的恢复，大量的产出就会让世界上的工业品需求会被大量的满足。当需求被满足，物价就可以受到了控制。各位要明白一件事情：物价的飞涨，除了原物料跟能源的涨价之外，还有需求高过供给的时候，价格也会有所调整。而供给大量的恢复。 高过于需求之后，这个时候的物价就会开始慢慢的被平底下来。举个例子来说，我们在中国的整个慢慢几千年的历史上，最能够被炒作的商品无非就是两项，一个是盐啊，就盐巴好吃吃饭的那个盐；第二个就是茶啊。最后呢，我们才在遇到比如说五金啊、铜矿之类的，说最能够炒的就是盐跟茶。 说这两个基本上都是朝廷一手抓的产业是居多的，而为什么现在这么便宜呢？然后盐既然这么重要，为什么现在这么便宜？因为现在的工业技术可以把粗盐变成食盐的技术啊，它是非常的成熟，可以大量的工业化生产，所以以前比较贵的盐现在就变成便宜的了。比如说呢，以前在在过去啊，我们的在厨师啊厨艺界里面。 就所谓的吊汤，吊汤是什么呢？就是要提取这个食材的最鲜美的滋味。我们除了酸甜苦辣这些甘辛口味之外啊，还有一个就是鲜味的味觉，就是我们觉得这个很鲜美。但是鲜美到底是什么样的味道？说真的，我们也只能说它很鲜，但是我没办法去形容这个鲜的味道。而味精就是取代了吊汤这种东西，所以说呢，这个味精啊，就变成了是说大家在饮食中常常用到的东西。 当然，这里面也要去知道一件事情，味精的材料是小麦。各位要知道，吃味精，你不会掉头发。老师的头发是自己剪的，不是他掉下来的。他也不会吃了很多会口渴，吃了很多会口渴，那是因为那菜里面太咸了，好吗？ <laughs> 对，那太咸太咸，跟味精是没有关系的。 啊，也有人跟老师讲，老师，我家的不用味精，我用鸡粉啊！拜托，鸡粉里面规定至少含百分之三十的味精， <laughs> 所以最后你还是吃到味精了，好吗？好，这是闲话了。最重要的事情是什么？所以说我们要知道一件事情，当这些东西变得平价之后，百姓的生活就好过了，对不对？我们调味料盐这些东西，这都变得很平价了，那我们吃饭就变成可以快速发展。 所以说，我们从从这个三皇五帝用烧烤，到后面呢变成用煮的，然后变成煎、煮、炒、炸。为什么？随着我们的这个调味品，它慢慢的可以普及化的时候，我们不是只能吃烧烤，而是我们可以吃更多、更多元的东西。包括麻辣锅这个东西，它也是必须要有。老师刚才讲到的，你有味精啊，你有这么多的调料，你有这么多的花椒，这么多的这些农产品，都能够工业化的方式去大量的栽种，所以说你的国家的物价才能够便宜。 样各位你们懂老师的意思，所以是说我们在直播的时候啊，一直会去讲两个重点是什么呢？这两个重点是国家发展的重点。第一个是什么？第一个就是我们刚才提到的工业化。第二个是什么呢？第二个就是单位 GDP 耗能。我们第一个工业化，第二个单位 GDP 耗能，第一个取决于第二个的消耗量，第二个决定了第一个的发展空间。说这两个是这两个是必须要同时去观察的。 你高工业化，你的单位 GDP 耗能就对来说就很重要，这两个是互相牵制的，所以欧洲现在很不容易嘛，对不对？因为它的单位 GDP 耗能太高了。那中国为什么它的一个 CPI 这么低？那是因为中国的能源取得就比较便宜嘛，对不对？人家不给你搞遇事形态，那那个幕后黑手也不敢去在中国境内去炸俄罗斯的地下管线嘛，不能嘛，对不对？完全做不到的事情，所以它就源源不绝的天然气。 那伊朗也会给中国源源不绝的石油，就像包含了阿联酋跟阿拉伯世界，然后他们都不断的提供的这些原物料给了中国，那也包含了澳洲现在也非常想提供的一些煤矿给中国。所以说，在这个状况之下，中国的单位 GDP 耗能的费用低，那它的工业当然恢复起来，它的动能就会高哦，这个是一个很重要的关键。所以中国现在已经是全世界。 工业的最强国，这个相信老师不用去去说服大家，因为这个是有公开数据的。那么第二个就是中国，刚才讲过了，它已经确保了最低价的，不能说最低价是比较稳定的能源进口。那为什么可以达到这件事情呢？我们刚才讲过了，阿拉伯世界啊，讲到伊朗啊，讲到俄罗斯，为什么它可以拥有这些的能源稳定的进口呢？因为敌人的敌人是最可靠的朋友。各位懂老师的意思吗？ 欧美跟俄罗斯以及伊朗等地是敌人，对不对？那他就可以是中国的朋友。美国成为了产油国，变成阿拉伯世界石油场上的竞争对手，也算是一个敌人。那他当然也可以是中国的朋友。那么这一些的国家提供给中国的能源，无论是石油或天然气，或是煤矿等等的一切，那它就是可以价格稳定，而且源源不绝的状态。 但是我们凡事都要去看看再远一点的地方。那这些供给中国这些能源的国家，他会不会担心哪一天中国它发展出来它的新能源，然后绿电或者是核能之后就不是他们的客户呢？对不对？江干老师提到了哦，中国已经经历过了在二零二二年的能源短缺，它会不会因为避免气候的问题，绿色能源没有办法好好的运作？ 所以说，他现在大力去发展另外一个绿色能源，也是欧盟认可的绿能，也就是核电厂。那么这样对石油的依赖会不会降得更低呢？当然，这些国家都会担心，但是他们不是担心中国以后能源自主跟独立，而是他们担心的地方是自己的石油库存量抽一桶就少一桶，不可能永远都靠石油过日子。这现在阿拉伯世界是非常明白这个道理的。 所以我们看到阿拉伯世界在这一个月啊，就跟中国签订了三十四项的贸易协定，这里面就包含了跟中国要合作绿能的开发，当然就是为了避免未来有一天原油枯竭，自己的黑金帝国哈是黑色的石油哈和黑色石油等于等于黄金嘛，黑金帝国不是那种贪污啊，台湾的黑金帝国以前啊啊现在是不是我不敢讲好不好？ <laughs> 又返回成为沙漠的那个游牧民族呢？ 啊，当然这些国家当然不可能坐以待毙。当然，他们现在预估的石油蕴藏量有多少？那是预估，实际上这些预估到底正不正确？全世界没有人可以打包票。反我们只能说大概是这样子，用科学状况去预估。但是没有人去一勺一勺去把它勺出来，确认它里面有多少桶吧？当然是没有办法的。所以现在他不可能坐以待毙，他就需要做准备。 所以现在对中国的关系啊，就不单纯只是买卖之间的关系，还包含了他要长远的发展的关系。老师这里可以说，中国跟这一些产油国的关系啊，即使中国发动了十次收台之战，这些关系依然不会打破，因为这些国家跟中国的关系已经刚刚讲到的，它不是只有交易的利益，而是互依互存之间的关系。 你有钱，我有技术，那我们就可以交易一下，对不对？因为这些国家啊，它没有技术的输入的来源啊，并不这么广。美国负责给他钱买他的石油，但是没有给他技术。但是中国也不能没有美稳定的能源，而且他们都是美国的敌人，所以是说两个人的需求合在了一块。 中国不跟这些国家抱在一起，那就奇怪了。为什么？因为他们的利益点已经达到了一致。你有技术，我有钱，我买你的技术，那你买我的油，大家一起互利一下嘛，对不对？我发财，你发财，大家都发财，有没有很棒呢？是不是？那这样大概就会能容易接接接到了更多的国家跟中国去结盟。而反过来看，美国能够给世界的，哈，我们可以很明白的看出来，大部分都是战争跟政变，不说别的。 我们相光谈到现在的乌克兰，乌克兰之所以会从工业大国、重工业跟军工大国，那个乌克兰以前是很强盛的国家哦，它会衰变成贪腐帝国，其中的转捩点难道跟颜色革命没有关系吗？请问一下，这个颜色革命就是我非暴力的替换政府，这背后难道没有幕后黑手的推动吗？这次的乌俄之战，相信也是类似的幕后黑手。 但是我们不能说他的名字，哎，我们虽然不是霍格华兹，但是呢，我们一样不能讲他那个人名字啊，真的是禁忌，对不对？所以中国在疫情之后啊，以及东协避免被输入性通膨压倒之际，以及欧洲必须找到资金的出口与收入的来源，那么跟中国的合作就是有急需处理的问题，因为廉价且大量的工业制品。 带来的就是基层百姓的经济稳定，他的政权也才能够稳固。不然，我们看到最近的斯里兰卡，他现在缺能源、缺药品、也缺粮食。根据统计啊，斯里兰卡总共的人口是两千两百万人，里面有四百万人是已经患病，是急需药品的去给他治疗。 或者是来去给他挽救他一命，有一些甚至快要失明的，你只要给他药，他就不会失明，眼睛可以继续保持健康下去。或是一些营养品，或是一些疟疾的药品，这些基本上都极度的缺乏。他为什么会缺呢？那当然，新冠疫情已经缺乏物资了，最后再加上一刀乌尔之战，那能源的价格也是这些非常贫困的小国家，你是没有办法可以承受之重。各位懂懂老师的意思吗？ 所以啊，我们现在可以从中国的这场白纸运动，让中国开启了防疫封锁，进而让全民染疫之后，后面的工业爆发生产力才是我们必须要真正去注意的。因为这个端午节以后的工业大起点，同时也是结束经济纷乱的一个起点。但是这里面是不是也包含了台海被回收的一个起点呢？ 这个这个我们就之后，我们就慢慢讨论这个问题了，好吗？好，我们看各位什么问题哈。稀里糊涂，老师真的还蛮会，蛮蛮蛮会讲，对不对？然后呃，看看各位什么问题哈。叮叮叮，呃，怎么一直往后？我刚我刚没看到一种货，我觉得老师再刷一下。 呃，总统，呃，总统，那个正面哈，看到我就好。中国疫苗有效吗？中国疫苗有效，我没打，我不知道。那就世界世卫认可就可以了嘛，对不对？我又没打过，我不能说有没有效啊。林冠，感谢您赞助，谢谢谢谢。中国大陆会会出现新变种，然后扩散全世界嘛？就像三年武汉那样，这个你怎么会觉得是说它一定是中国，一定是起源点的？西班牙大流感就是西班牙出来的吗？不是，好不好？西班牙大流感在法国出现的，对不对？ 那你你觉得这个日本老爷日本出来的吗？香港脚香港出来的吗？德国麻城德国出来的吗？所以有时候你不要去听信这些很奇怪的事情。我们把这件事情认定是真的之后，那我们不见得它就是起源。这世界上啊，很多事情不是我们听到就那样，也不是我们看到的就是那样。那老师也不是替中国去洗白。 但是呢，这个时代是很不科学，老师没办法接受不科学的事情，就包含了那个疫情刚出来的时候啊，就有人传一大堆什么中国的一些什么教授啊，说这个这个这个病毒啊，新冠病毒啊，专门针对华人啊，对不起啊，先死的是美国人，一百多万，对不对？因为总归是针对华人，那当时老师就说这个没有根据的事情，你不要跟我讲，这个是不可能的事情，是不是？嗯，这个这个就是这样，我们一定要有理智，好吗？ 哦，也也不是说美国放出了病毒啊，这个我们都没有证据。现在目前有的证据就是它是从动物界传来的，好吗？哦，感谢 Jeff 感谢 a Jeff 的赞助哈，谢谢谢谢谢谢。哦，现在感染了，希望你母亲赶快好一点哈，我们赶快的痊愈哈。变种是英国跟印度都会有变种的啦，那变种是很正常，但是你你你基本上你的底有有阳过，基本上抵抗力会比较好。好来，呃，我看现美国新冠了，这这个我们不要去。 不要太承认这个起源了，起源不重要，重点是我们怎么防御了，好不好？来，还有什么呢？哦，电子烟，当时电子烟也是觉得是好像有新冠肺炎这个状况，但是不不能去不能去证实啊，好吗？我们不能去证实这件事情。呃，还有什么问题呢？哦，应该没什么，大家还在 <laughs> 都在讨论那个，哎，来。 北京症状比较重哦，但好像你们这个国家太大了，那个那个病毒好像不大一样哦，病毒好像不大一样。殡仪馆烧人来不及，这是轻微。而这个病毒殡殡仪馆烧人来不及，这算轻微。你要知道，你要你要了解殡仪馆烧人的程序，好不好？这个要了解一下。一个殡仪馆，它烧一具遗体，它需要至少至少需要两到三个小时的时间。 像老师这种被火化，一定烧的比较快，因为老师比较胖，是吧？胖子脂肪多，烧的比较快一点，对不对？那你一般的有肌肉的， <laughs> 肌肉比较多的，比较瘦的，对不对？啊，烧了就会比较慢一点，是不是？所以说你一个炉子啊，你一直两个小时你只能烧一具哦。那请问他有几个炉子？我给你三十个炉子好不好？你一天你是能够烧几具啊？我跟你讲，那个是有限的。 而且人的往生不是只有新冠疫情，哎，这也会因为其他问题就往生的啊。最后这个烧不来来不及，这是很正常，他也不可能现在去扩建你就只能冰着慢慢去烧吧，也只能这个样子了，好不好？这个这个是这个它消化量是有限的，你一般的一般的殡仪馆，我相信一般的火葬场，哦，那我相信它不会有一百具一百个炉子等着烧吧，应该是不会这个样子，一般死亡率也没有这么快，哦，通常都不会那么多。 是不是？那就算是一百个，你一天只能烧几个？几千个了不起？但是你有可能一百个嘛？你有二十个了不起，好吧？你不要说太多了，好吗？哦，这像后面就请啊，四会请好，好吗？国外不戴口罩，正常生活那是多难过了嘛？哈哈哈哈哎，莲花清瘟有用，台湾也是清冠一号，台湾抄的清冠一号，新冠一号是台湾研发出来的。 那莲花清瘟是中国那边出来，的， <laughs> 不要说谁抄谁，好不好？能够救命就是好东西，好吗？呃，这是杨朔山中奖的传药去， <laughs> 好不好？来，真奇怪，妈这又歪楼，这 <laughs> 歪的地方也太奇怪，好不好？来，我们继续下去哈。今天我们好好来讲一下，好吗？好，接下去啊，我们看到看到说到台湾啊，我们台湾要看一下。 说台湾了，我们看到美国把台积电挖去美国亚利桑那变成美积电之后啊，持续的对中国进行了更大力度的科技制裁。但是无论制裁的再多啊，我们几乎没有看到中国对美国有什么样的反制行动。各位，你有没有想过，这到底是为什么？是中国就是一个孬种的国家，而面对绝对强权的美国，他就怂了吗？是不是？ 还是中国现在面对自己内部的瘟疫横行，他对于境外的压力已经有心无力，只能任美国随便你要怎么制裁，我也没办法处理你了吗？这个我们这一场啊是二零二二年可能是最后一场直播啊，也有可能我们下个礼拜提早到礼拜六也说不定。那我们这个时候就先来谈一下，为何中国对美国没有太多的反制？ 这个部分啊，我们都知道，美国拜登总统啊，可以说他在任内取得最大的政绩跟成就，就是把台积电挖到美国去。而且各位放心，现在大家都在说，大部分都会留在台湾生产的状况，那老师个人认为，它应该只是口号。未来的一年啊，会更加大幅度的把这些高科技工厂用任何的手段挖到美国过去，这个几率是很高的。 对于美国而言呢，赶快越快啊，把台积电跟高科技的的一些厂啊，连根挖走，对美国就越有利。我们上周才谈过，美国厂要营运，不能只靠政府的持续去补贴。美国政府也不是单纯只要技术的备份，他要的是这些厂可以替代台湾，成为世界半导体的中心。 不可能只会满足现在一个月只有生产二十万片的产量，一定会加速的把三纳米甚至未来的二纳米的技术快速的挖到美国去，并且加速的投产。当然，我们听说它是二零二六年，但是这个速度不可能拖这么久，老师个人认为它不会拖这么久。哦，那目前来看啊，台湾现在量产的晶片是五纳米。 那已经达到台积电百分之二十八的营收了，光五纳米的量产就占台积电百分之二十八的营收，并且预计二零二三年的下半年，那台积电要进行三纳米的量产，这必然是美国的重中之重，能让三纳米的订单也能够在美国大量出货。 那对拜登剩下来的任期，才能是彰显他强大的政绩，这当然对民主党也是非常重要的一件事情，也对美国这个国家也是非常重要的事情。而如果台积电三纳米可以在二零二三年下半年去量产， 那么美国必然会想尽办法，在二零二四年底看能不能在美国也可以稳定的投产三纳米。我们不能说量产量会比台湾大，但是它能够稳定的投产三纳米的的出货，那么台台湾跟台积电这边的利益跟权益会不会受到影响？会，但是不重要。为什么？任何一切对美国单方面而言不值得一提，就像各位不会去在意。 老师家里附近哪只野猫哦打架成功了，成为地方猫群的猫霸王一样，不会有人去在意的。因为这个科技的优势啊，必须怎么样快速，而且全部必须集结在美国的身上。这对美国来说是一个切身而且必要，甚至可能接近他们核心利益的一件事情。为什么呢？因为不知道什么时候中国就把台湾给收了，对不对？ 吃着火锅唱着歌就把台湾给收了，是不是？啊，到那个时候事情就不会跟现在一样那么好的说话了。而问题又回到了中国身上，中国持续被制裁，反击的力道目前看起来是比较低的。明明中国手上就有很多的工具啊，可以让美国叫苦连天，包含什么？它可以限制抗生素或其他药品的出口，或是稀土减产的产出。 甚至严审美国在中国投资的各种企业上的问题，这些有很多很多的办法可以让美国也会有切身之痛。但是为什么中国都不做？这里啊，我们就可以假设一件事情：中国现在对抗美国，它是对他来讲是没有利益可言，所以他选择不对抗。 这里老师说的没有利益可言，不是说跟美国作对，中国一定会输，而是美国本身对中国的利益已经不会像以前那么样的必要，也那么样的庞大了。怎么说呢？各位要知道，美国之所以是世界第一强大的经济强国，其中有一个很重要的原因，就是美国的消费力，还有辅助的就是它美国霸权这两个第一名跟第二名的双结合。 所以美国才会是属于经济的最强国，它的消费力道跟它的币值来获得世界经济的权柄。而这个美国的强大消费力啊，它是基于美元的霸权以及百姓的透支消费所造成的一个关键。欧美国家，尤其是美国，过去并没有很高的储蓄意识。 在美国有储蓄意识的大部分只有华裔的百姓有未雨绸缪的储蓄习惯，但是这毕竟只是少数。而美国人的透支消费，包含了房地产以及各项的民生物资的购买，都是花我还没有进到口袋的钱，我先用信用透支的方式来进行采购。这个基本上我们不谈对错，这是国家的特性跟他们的民族性，这个里面不谈对错的问题。 但是问题是在于，美国不断的升息，为的就是要消减高通膨的压力，促使经济要去进入了紧缩的状态。那么经济进入了紧缩，必然消费力也会降低。我们之前所谈略过的一个恶性的循环，它就又要开始了：百姓减低消费，企业降低了收入，裁减员工，裁员，然后又造成了高失业率。 高失业率，那房地产就会不景气，那然后又是一波经济的寒冬。这里面还没有加上经过新冠疫情一战，又有很多的中产阶级的家庭，他撑过去了，没有问题。但是他萌生了储蓄的意识，他已经切身的认识到天有不测风云啊。而中下阶层的百姓，前面被通膨吃掉了收入，后面因为通缩又丢掉了工作。 怎么样？这些中下阶层的百姓都是输家。那请问他，当他破产或是他断断收入而且违约之后，他还有办法透支消费吗？而在这里面，我们从美国的现状来看，基本上二零二三年对美国来说是相对中国而言是一个经济会比较惨淡的时期啊。这个其实也是一个必要之二之一。 与其让美元因为通膨的问问题让货币狂贬，或是物物价被无理由的哄抬飞涨，让这个升息啊来去做通货紧缩，这个已经是没有办法中的办法。那么我们就可以知道，美国来年基本上没有办法给全世界足够的利润去指点江山。大家都知道，打仗这件事情最重要的是什么？粮草。 所以说，大军未动，粮草先行。这不只是热兵器的战争，外交战争也是一样。你要去跟别人去指桑骂槐，或者是要去指点江山的时候，你银票你有没有带在身上啊？对不对？你后面的央行有没有给你 support，就是给你足够的钱去撒币，对不对？撒给他们，让他们拿了钱给你磕头，当当当当皇帝，对不对？没有问题，你钱给的到位，什么都好说嘛，是不是？ 但是呢，现在对于美国来说啊，是一个财政跟经济捉襟见肘的国家而言呐，现在中国不理他，不对抗他，那或许是现在最好的办法之一。为什么不理他是最好的办法呢？因为当大家没有直接的敌人需要一起对付的时候，那么这个国家或是这个团体就会先开始对付谁？对付自己人。 况且，美国现在面临的两党势均力敌的时候，掌握预算的众议院对上外交事务的参议院，接下来又要什么？总统大选要开始啦？二零二三年底，老师是不是要在办一个命理名人堂，看谁个选到美国总统呢？那么，这个伟大的美国啊，免不了的就要开始进行了内斗的状况，又会越来的越演越烈。川普老先生他会放弃吗？我老是觉得他不会放弃，但他也不会赢。 那我觉得我还是维持在二零二零年的预测，川普老先生啊，基本上是没有什么机会再选这个下一任美国总统。呃，二零二零年我这么讲，那二零二二年的最后一个直播我还是这么讲。而如果现在中国进行反抗啊，就用各种手段去反制裁，那么这两个党就觉得我现在不应该去闹，反而我们现在应该怎么样？想办法，我们做一样的意志，我们一致对外。 那么这对中国来说啊，无疑是增加了困扰之外，没有其他的好处。你就变成了意气之争。现在对于中美之间，你还是只有科技制裁。你把美国逼急了，比如说减产稀土，或是降低那个抗生素的输出，说我自己国家需要，我不卖给你了。那你把美国逼急了，那会不会搞出更多的花样跟名堂出来？那是不是就有可能会更糟呢？所以说，中国现在能做的，目前来看。 最好的方式就是按兵不动，先等什么？先等共和党上来看他们执掌众议院之后，他要怎么样去制衡拜登，或是是跟拜登唱反调？后面再看看这两党的内斗的状况。各位要知道一件事情，乌尔之战他要进行下去，为什么现在要得来拜访美国？因为你在等明，你再等过几天，你那个众议院就是共和党在主掌了。 你还想送这爱国者导弹系统啊？不要想了，他连毛都不给你呀，是不是？在这个状况之下，他一定要现在先过来，然后带一个 VIP 礼包回去嘛，一定要充值的 VIP 八八八嘛，对不对？这就把它拿回去，但是未来能不能拿到，这是一个很大的问号。但是无论如何，美国的经济啊，必然会迎来一段时间的萧条跟紧缩。 这是美国政府现在争取要做的事情，所以他绝对不会去避免，反而会积极的让经济萧条一阵子之后再去点火刺激。而这个时间要多久呢？这个老师认为它不是一次两次或者一段时间里面可以决定的，它分很多很多阶段啊，去整理这个萧条，点火再弄洗一点，再点火，慢慢的去做不同的一个政策，所以说它有阶段性的处理。 那第一个最近的阶段啊，大概是老师个人估计是二零二三年的第三季，也就是 Q 三，必然那个时候在美国的整个社会经济上面会有一定的转变，而且最重要的事情是二零二四年要选举了嘛，对不对？但是啊，我们可以看到美国的这个经济发展的历史啊，哦，区区的这个三季啊，不可能会有太大的转变，所以老师说的是阶段性，为什么呢？就看我们之前二零零八年的次贷危机啊。 美国花了将近十年的时间才恢复元气，结果爽没几天，对不对？没有两三年的时间，又面临到新冠疫情的冲击，之后又薅了欧洲的羊毛。你薅欧洲的羊毛，那就变成了再上演一次存亡齿寒。二零零八年的中国那是一只病羊，但是现在那人家现在可是一只猛虎，对不对？病羊变成猛虎，那也是十年的时间。 你现在再薅一次欧洲，欧洲已经没有办法当成你的后盾之下，你就一定会面临到唇亡齿寒。那美国想要快速让经济的振兴跟发展没有了欧洲的动能，它的状况也是不容易的事情。所以看到这里啊，各位有没有理解了为什么美国要尽最快的速度来挖走台湾台积电跟其他高科技厂吗？ 因为唯有掌握了高科技，才能够赚到最高的科技利润。我们这么看吧，啊，就算看过去，好不好？今年还没结束，我们看二零二一年，我们台湾的制造业净收额前三大公司是哪三家呢？第一家是红海，哦，红海郭台铭的红海，它的它的那个营业净收净收额啊，它的金额是三兆六千四百三十一三十七亿元。 第二名是谁？第二名是台积电，一兆五千七百四十七亿元，还有我们人保集团一兆一千七百一十六亿元，这些是台币哈，不是美元哈。各位觉得美国的经济不会垂涎在我们台湾这些高科技跟这些工业跟电子商电子电子的一些工厂嘛？都不一定会想，因为这么高的产值，为什么不是在美国出来呢？为什么放在台湾呢？对不对？ 那当然也是要给美国，台湾又要选举，民进党这这能够选上都不知道是不是？问号，所以老师觉得有几率，但是他也会怕啊。你换了一个政党上来之后，你重新谈判，对不对？搞不好他就不让你迁出去了，是不是？所以这个东西就对他很重要。所以说，美国的经济，它既然会垂涎在我们台湾的这些东西、这些的生产，那么它会不会把握这些，把这个台湾的高科技可以挖过去的时间？那这个只要顺利的让美国挖过去了。 那这些公司的产值不但在美国会产生之外，它还要在美国翻了一番。为什么？因为当你科技被单一的市场所垄断的时候，价格就变成卖方的市场。就像中国现在的 CPU 之类的科技设备，它现在不断的涨价，涨的不是只有三趴五趴，涨的是非常多的。因为这些中国没有办法现在可以自行生产，那么价格再高，你也不见得可以买得到。 所以科技战对于美国而言呢，它不是只有单纯的政治利益，因为接下来的就是要薅中国这些国家他们的高科技的利润的羊毛，来补贴他们大傻逼之后的结果。每一件事情，一个国家他做的这些事情，无论是民选的，或是一个独裁的，或是共和体制的，都一样。大部分国家越大，他会想的地方就会越远。他挖台积电过去，绝对不是只是备份备份这个技技术而已。 他要的就是他这些订单可以在美国生产，美国出货，让美国收这些钱。当然，我们过去提到了你收这些钱，但是你的人工成本高，你的利润是被稀薄了，会一定会稀薄，这个是必然的原因。但是如果全部挖过去，那就没有这个问题了。全部挖过去，它涨六倍价，你能怎么样？全世界只有台积电做到三纳米。那请问一下，全部挖过去了，全部在美国生产了？ 好，那请问，那它翻六倍价格，你要不要卖？你不买就没有啊，是不是？那当然，现在有台湾，又有美国个状况之下，那价格就是比较硬一点。但是全部在美国，那的确是两回事，不可同日而语。而中国什么时候能够突破这个高科技的瓶颈，这个还是只有时间的问题。中国不会不能突破。我们回到上个月之前的直播里面所讲到的，中国要绕开的是他们的专利。 专利能不能绕过，那才是问题。但是还是一句很很直白的话，中国连太空站都可以盖，对不对？北斗卫星也可以做了，这月球背面也可以到了。你半导体的设备，难道它会做不出来吗？会做得出来，但是怎么做出来，或是它是明的做出来，还是暗的做出来，这个我们就要保持一个很大的问号，因为它到底有什么样压箱宝？说真的，我们外面的人也不知道。各位，你说是吗？ 好，那我们本来还要谈一下中共的飞机啊，飞往我们台湾东南，大概所谓何来？还有就是作为贸易战呐，这个它为什么还会有制裁中国之后啊，中国还是愿意去给它制裁？哦，那这个我们稍微提一下好了，我们剩几分钟的时间，可能多多花各位两三分钟，我们讲一下，刚才讲到了中国去对美国呃，美国对中国这个高科技制裁啊，中国它也不做反应的，另外一个原因是什么呢？它现在中美国只要制裁了中国。 那是不是这两个国家你们的贸易几率好大？大额的贸易几率就越来越低。好，老师只能很简单讲，因为时间不够了。但如果你这两个国家你没有大额的这个的这个金额的往来，那么是不是我们可以知道一件事情？中国它也不需要持有这么多美元。各位懂老师意思吗？ 中国是不是就没有必要持有这么多美元的外汇来准备去跟美国做生意？因为你既然要制裁我，那等于是说我们的高科技授权金那是很高的啊，那个不是卖一个脚脚踏车可以比的，那也不是去卖两罐普拉登可以去比的，对不对？那都是必须要是说大额的交易。那你技术技术没有给他，那金额什么都不什么什么一些金额也也没有去给他，那什么都不给他状况之下，他我就没有必要一直持有你美元。那如果我不持有你的美元， 那我受到你美元的波动的影响是不是就变少了？所以对中国而言，那它身上的对于这些国际上的货币之间的汇率的压力是不是也就越来越少了？再加上各位要知道一点，中国现在大力的发展中东协这些地方，最重要的问题是这些国家没有像美国这样的问题，东协这些国家透支消费的状况是很低的，啊，不要小看这些越南啊这些地方。 我告诉你，他们是有多少钱就会花比他们有的钱还少的地方。就算你到越南去看啊，你不要说赤贫的人了，你去一般的人家里面去看，他今天如果赚到五百万越南盾了，那他会花三百万，他可能花四百万，但是他绝对不会把赚五百万然后花七百万。你说年轻人刚出社会那可能会，但是你说正常的家庭，他今年年收月收入是五百万越南盾，他花三百万到三百五十万，他可以接受，再多的他不会去花。他们还是有存款意识的。 东协国家都大部分都是这样。那在这个状况之下啊，后面要发展起来的菲律宾跟印尼还有泰国这些国家就变得相形的重要，跟他们合作，那彼此之间的金融的危机跟他们的一些风险是相对来讲低很多的。 你跟美国、跟欧洲，你什么时候他们发生问题，你不知道。加上欧洲，它是几十个国家在一起的，它不是只有单一的国家，也不是欧，不是什么法国就说了算或德国说了算算，对不对？他们还得互相去竞争。说在这个状况之下，我要去知道的一件事情，你现在如果要发展，你不是要往欧美去发展，你要去欧美去学习、去念书，这个是必要的。 如果你已经是已经是五十岁以上，你可以去欧美国家养老，这个没有问题，移民过去都好，反正他们社会资源很好吃嘛，对不对？吃一吃无所谓，反正这是别人做的嘛，对不对？但是如果你现在要让你的下一代要发展，请注意，你要往东南亚发展，你要往东学地方发展，因为那个地方才是未来的黄金应育之地，他们的人发展的动能，只要透过中国之间的一带一路之间所有一切的运转。 东南亚国家，它的资发展的资水啊，绝对会比未来在欧美国家来得好，因为他们毕竟他们还是有很多人，比如说印尼，对吧？也是也是人口大国，是不是？那印尼的相对的国家跟马来西亚之间，你是不是又是相对同一类似语文的马来语系的国家？那么在马来西亚这种物产丰富的国家，它有政治腐败，但是它其他地方还是不错的。那在这个状况之下，你去东南亚发展。 不是只有新加坡，新加坡就是一个很好的基地，但是你到其他东协发展，未来绝对是非常有看头的啊！这个是真的是跟各位去讲，东南亚未来的发展会是很好的，好吗？好，超过各位两分钟的时间了，我们后面的不讲啊，要不然真的是太对不起大家，了，好吗？来看各位哈，呃，好像没什么，还在讨论这个 <laughs> 疫情啊？疫情还 OK 了，好吧？疫情 OK 了，就是大家都会经历这这这段事情的，好吧？就是这样。 烧烤、照样我的烤 <laughs> 哦，好来，对阳过了怕啥？ <laughs> 是不是？来，打过疫苗，感染会怎么样？不会怎么样啊？这真正的不会怎么样。我不，我觉得不会怎么样。我我个人认为不会怎么样好吧？我觉得我最近会中，但是我也觉得不会怎么样，好吧？因为大家不戴口罩了嘛，口罩现在台北还是大家戴口罩，但是大家有戴跟没戴，其实大家都会比较松一点，好吗？ 沈阳药厂是出名的，但我不知不太清楚哈。北国活过来，春运到大陆会走出来，呃，真的要完全的平敌化，真的是要大家安心化。在端午节以后了，端午节它毕竟是一个病业的一个一个交叉点啊，这个是一个这个节气啊，端午这个节气很重要哦。到过了端午，很多病就会在那个地方会产生的变化。比如说我们看到了二零二一年，对不对？二零二零年、二零一年，他们的在端午之后啊，通常都是沉积一段时间，但冬天才会发出来。说端午节它是一个很强大的杀菌效果。 <laughs> 是这样讲， <laughs> 是不是？好吗？哦，血压恢复正常了哈，多喝温水，好不好？不用担心，那没什么事情的，好吧？那真的是没有什么事情啊。不要吞药，不要吞药，不吞药，生病不吃药 <laughs> 干什么？好像吃药跟吃吞药跟吞金一样，是不是？不要闹了，好吧？吞金是金子的金，好吧？不要说我没有开开车，好吗？哦，来，哦，来，西亚国家怎么样哈？西亚国家怎么样？那你要看“一带一路”它的接受程度了，其实。 大部分泛亚洲国家都会蒙受到中国“一带一路”的这样子的优势，大家串联在一起，它的势力是很强的。记得老师在二零一九年就讲过，未来的世界分哪四大块？你老朋友，你一定要清楚，一定是中国、欧洲、美国、俄罗斯这四个地方，好不好？这四个地方。所以说，过去讲的哦，三年之后有没有有没有看到雏形？对不对？哎，这个就要有点智慧了，好吗？ 哦，抗原跟体温全是邻居送的。抗原是什么？它的抗原是什么？意思就是你阳是因为你邻居害的嘛？嗯， <laughs> 好然、哦，感谢各位今天在我们的这个耶诞节啊，哦，耶诞节啊，大家还愿意啊，有六百多位的朋友啊上来看我们的直播。那还是一句话哈，那榴莲可以继续报，老师也拼命的去批啊，不要担心收不到啊，这个都很顺利的去批，那没有什么问题。 你心里还没有点灯的，无论是安太岁，或者是元辰灯，或者是你的阳刃啊什么啊，我不晓得，反正金老师的那些灯哦，他是比较慈悲啦，哦，对金老师比较慈悲，希望把大家的的人生都顾好一点，说他开开发出来很多种灯，好，所以他他他愿意去做。那其实老师觉得很麻烦的，因为那那个科仪太多，我也觉得很麻烦啊，没有了，我是单一做好一件事情，我能力不够，好不好？他比较他比较慈悲一点，所以是说啊。 老师，下面的那个不是不是我下面，是我那个说明页面那边啊，有金立老师的那个法会的连接啊。那老师明天也会再发一次朋友圈，还有我们的官方 line，那大家还要去报的，尽量报金老师那边的啊，他是很愿意为大家服务的，好吗？明天经济能不能恢复，要看你在哪里啊。中国可以的啊，中国是可以的，好吗？中于中国是可以，好吗？认识都杨过， <laughs> 感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们。 下次见，搞不好是明天见， <laughs> 拜拜。